La regione palpebrale è una zona molto delicata. Pur essendo una zona molto piccola rispetto al resto della superficie corporea, è un'area dove molto frequentemente si possono sviluppare dei tumori maligni cutanei. In qualità di chirurgo oculoplastico, l'approfondita conoscenza anatomica dell'occhio e delle palpebre mi permettono di rimuovere in un modo preciso ed accurato le lesioni maligne palpebrali rispettando e mantenendo la funzionalità dell'occhio. I tumori più frequenti a livello palpebrale sono il carcinoma basocellulare e il carcinoma spinocellulare. Il paziente che presenta un tumore eh, palpebrale viene visitato da me e durante la prima visita viene effettuata una biopsia. Questa biopsia mi permette di dare al paziente un risultato immediato su quella che è la natura della lesione e quindi spiegare immediatamente al paziente se si tratta di un tumore maligno oppure no. Il giorno stesso dell'intervento, in anestesia locale con una blanda sedazione, viene rimosso completamente il tumore. Parlo di rimozione completa in quanto all'interno dell'equipe è sempre presente un anatomopatologo che controlla contestualmente all'intervento chirurgico quelli che sono i margini liberi dopo la rimozione del tumore. Questo mi permette di assicurare al paziente una rimozione sicura eh, della patologia maligna, ma allo stesso tempo di conservare il più possibile quelle strutture anatomiche fondamentali al mantenimento della salute dell'occhio.